Esok tepat belah, kumpal Okay, panggil Wan ke apa? Wan Valentine Wan Valentine eh, Wan Valentine Wan Valentine adalah Wan Hang Kuam ah, Wan Hang Kuam Rak ni Hari Kasih Tepat belah, Kumpal Hari Kasih Islam lari Rak Kasih Islam tak lari Kasih Tapi nak Kasih Balah mana Nak hidup dalam Dalam agama seperti. Ha pandai. Ya, leh, kasih baik mano nak widuk dalam agama. Ah, tu dia. Yogi Islam bukan agama ah, zalim. Kata mung tak leh. Tak leh waktu tak leh gapo semua ni ah, bukan. Dah. Dah buat tina boleh, tapi kena nikah dulu. Ha. Nak gapo boleh, tapi kena nikah dulu. Gapo ni? Orang panggil kata Islam. Dah bakli dah, baik tu? Islam yang barah ning. Adik-adik yang dikasihi sekalian eh, Mari dengar satu hadis malam ni Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal Dah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha, Wasu'ila an akathari ma yudkhilun nasa An-nar Faqala ha, Al-famu Al-falmu ni al famu wal farju kepada ada dia mau tanya sahabat tanya nabi sallallahu alaihi ya, gapo yang wakwi banyak ke manusia ni masuk neraka nabi jawab gapo dia nabi jawab mula-mula iaitu mulut mulut kata ke orang kata gapo ke orang gapo semua ni dah mulut kita ni wakwi orang boleh bunuh diri mulut kita ni wakwi boleh orang jadi semsau nyakit jiwa Mulut kita ni juga boleh buat wei orang gapo dia. Dah, balah bedih gapo dia semua. Sebab apa? Sebab mulut. Dah, sebab mulut. Dan so lagi kebanyakan manusia masuk neraka iaitu al farju iaitu kemaluan dia. Berharap kemaluan. Eh, masing berharap kemaluan. Kemaluan awal-awal fit dua karoning mulut dan awayawak pet yang nak bawa manusia masuk naka banyak kali sedarlah buat itu yang dikasihi sekalian kalau rasa nak nikah nikah lalu dah dah rasa nak nikah nikah kira orang tua molek dah nikah sebab benda ni benda bahaya Wah anak orang tina dia mau pergi ikut amanah, pergi ikut pacu, pergi ikut mana? Oh, hak ni paling bahaya, takut hak ni. Ya gelak mata nanti lah ni, ya syaitan mai gelak mata. Walaupun kita pergi sign dua tim tu, tina pula dua tim tu ada sain. Tapi hak ada sain tu lah nak jadi. Ya. Nah, hak ada sain tu lah nak jadi. Lupa kita duk dengar berita hari ni, kalau lah TikTok mai, mai, mai, mai, mai. Sibu lima, sibu lima, sibu lima. Dah. Tak tahu mana lah, tapi nak main TikTok susah balik TikTok naik tengok 1500 1500 dia apa dia tu dah habis tu lah. nak pergi adik-adik pemuda wah anak tina orang pergi ke mana-mana tempat yang belum daripada nak menikah betul dia nak jadi susah banyak perkara dah apabila lekat perut kita zina dah oh hak ni susah payah dah adik-adik yang dikasih dikasihi kalian hadis Nabi wajah dah saat ni kebanyakan daripada ahli neraka iaitu orang yang gapo dia tak jaga kemaluan dia tak jaga farak dia tak tambah hari valentine hari gapo hari semua ni hari raya hari pimai hari kau dah hari gapo semua ni lalu kita tengok ka puasa sedih ya yeah, tengok kawasan kita ni banyak pakak buka bilik pakak gapo dia pergi tinoyate kok mana-mana tempat dan ya, yeah, nauzubillah min zalik kita jagalah diri kita ingatlah kepada Allah takut neraka Allah kalau kita duk buat balas ni lagi dah eh, candung dengan molek kalau kita duk buat balas ni lagi muak naik mutu kali anak tina orang okay? lagi ke mana-mana pergi pacu ke pergi mana hari cuti hari mana ni ya siyo takut jadi okak siang dah eh, takut siang nak nak zina nak gapo dia semua ni mudah dan terutama hari ni mudah benar. Buka bilik ke mana-mana naudzubillah min zalik. Habis itulah buat itu mau satu mau dua mau tiga mau empat mau lima mau enam tak kena wayak kata mau enam saja dok. Semua kena wayak belaka hari ni. Nah, ya daripada mau satu mau dua mau tiga mau empat mau lima mau enam pakak jaga diri kita. We jauh daripada zina, we jauh daripada benda-benda fahsyat dan benda-benda yang nak buat kita pergi kepada neraka. Dah ingat semua, sabar semua. Kalau pia boleh sabar. Orang tino hajak ya. Dah, orang tina ajak dia suruh zina. Tapi dia royak atas tak se, dia takut kepada Allah. Orang ni nak boleh duk. Lek wah teduh. Di hari akhirat esok, hari yang tak ada teduh, hari yang panah, Tapi seorang ning, seorang patisik, orang tina yang ajak dia zina. Orang tina janguk, mari ajak dia zina tapi dia tak zina. Allah Ta'ala sedia tempat teduh di hari akhirat esok. Sabarlah kita sikit. Dah, kalau kena sungguh kalau nak sungguh nikah jadi sudah-sudah dan mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah-fitnah zina dan we bunga pada hari Valentine dosa ya bukan budaya Islam ya bukan gapo Islam dan jangan duk main pelak-pelak pada hari-hari yang bukan hak Islam dan hari hak Islam tak lah hari bukan Islam nak we bunga nak we gapo kepada gawe kita nak we gapo hak ni benar-benar yang haram dan benar-benar yang dosa dan kita we jauh daripada budaya-budaya Balahning ning dah semoga buat kita sepajak pelajar gapo dia san fandom cloud ni selamat daripada fitnah-fitnah yang duk berlaku pada hari ni dah hari ni kau banyak kau banyak dah kau banyak kau banyak orang zina gapo dia semua ni ya Allah selamatkanlah pelajar-pelajar kami di sini ya Allah selamatkanlah kami ya Allah selamatkanlah pelajar-pelajar kami ya Allah daripada fitnah-fitnah zina ya Allah dan benda-benda fahsyat iwal mungkar ya Allah ya Allah selamatkanlah Pemuda-pemuda kami ya Allah difatani ni ya Allah daripada zina ya Allah. Selamatkanlah semua muslimin muslimat ya Allah daripada zina ya Allah. Dan mudah-mudahan eh, Tuhan selamatkan puak kita dan ya Allah masukkanlah syurgaMu ya Allah dengan kami sabar ya Allah kami tak zina ya Allah kami jaga hukum ya Allah kami tak melampaui batas ya Allah masukkanlah syurga semua ya Allah buat kami ya Allah amin ya rabbal alamin